будет Дед Мороз принял христианство У меня в руке мешок, шок, там травматы Это шок шокло, где сосед отряд пришел На засол бабульку свел, йоу Если не загинуться, вы можете отгинуться Я накидался под губу, я сейчас снова ошарашена Мне просто нужен снюс и я плейбой Если не закинуться, вы можете откинуться Я накидался под губу, я сейчас снова упаду Если не закинуться, вы можете откинуться Я накидался под губу, я сейчас снова упаду Набиваюсь каждый день недели Я не вижу бабок, они все поели Я закинул снюс